ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ውጭ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ውጭ ሀገር አሜሪካ ምናምን ያላችሁ እዚህ እንትን ደቡብ አፍሪካ ያላችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ይሄ እንደምታዩት ሎሬት ቲቪ ነው። ያው ሁለኛ እኛ ቀልድ ነው የምታውቁን። ቀልድ ውስጥ ሆኖ እንትን ቁም ነገር እያዋዛን ነው። እንትን ሎሬት ቲቪ ነን እኛ። ሎሬት ቲቪዎች ደግሞ ቁም ነገር ያለ ቀልድ ያለ ፈገግታ አለ ሁሉ ነገር ያለንን እኛ እና ሎሬት ቲቪን like subscribe እቺ ደውሎ ቅለው እያረጋችሁ አቤት የቤት የቤት የቤት የቤት የቤት እንዴት ዛሬ ደግሞ ጠዋት ሰው አልመጣም ደ አይ አይ እዚህ ጋር እኮ ትንሽ ጅቡ ሲሸና የእሱ ጭሱ ወደዚህ እንዲመጣ ብዬ አርግቼ ነበረ። አሪፍ ነው አሪፍ ነው። በስመ አብ ወልድ። ትናንትና ማጣች ሰት እንዴት ነው? ቆይ እንደዚህ ጸጉሯ እንደዚህ ጭብርጭር ጭብር ያርጋ ማታ እኔ ጋር እንዴት ነው? እኔ አንተ እንደዚህ ባልማፍተህ ሰው ሆኛለሁ ማለት ነው? አቤት የቤት የቤት የቤት እኔ እኔ ጋር ሽባ እንትኑ አይኖ አንዱ ሸፋፋ የሆነ እንትን ይስተካከላል። አቤት አቤት አንተ ስንትን ስንት መድኃኒት እግዚአብሔር ለእኔ የሰጠው እንትን ቅመማ እንዴት ነው? በስመ አብ ግን እኔ ለምንድን መፋውሰው እኔ መፋውስ ነበረ በይሄ አሁን እነዚህ እዚህ ጋር ጤጥ ውስጥ ክንተረቶ ወጥቷል። እሷ ለምን አይፋውስም? እኔ እኔ ይሄ እኔማ ፋውስ እኮ ነው። እንጭ መድኃኒቱን ለእኔ አይደለም እንደ ወይ አንተ ደግሞ እብዷ አንቺ ሚልካይ አዎ እኮ ባለፈው የመጣው ሰውዬ ምን አይነት ሰውዬ ነው? አስታውሽ በእናትሽ። okay ጥፍሩ ተነቅሎ እሺ። አዎ ጥፍሩ እንዴት ነው ተነቅለው? ጥፍር ተነቅለና በቃ እስቲ አሁን የእንትን የእንትን መድኃኒት ልፈልግና ይሄ እስቲ ዛፎቹ ውስጥ ካስቀመጠ ካደረቀው ምናምን ይሄም ነበረ ኤች ጥፍሩ ኤች ቫይረስ እንትኑ መከላከያ በኮሮና ቫይረስ መከላከያ ውስጥ ልፈልግና ትንሽ ዘርዘር ብዬ እስቲ የማይባጣስ ነው። ይሄ ለበሽታ ጥሩ ነው። ይሄ ለበሽታ ይሄ ፍራፍሬው ደግሞ አሪፍ ነው። ማክስ ለኮሮና መስሪያ ይሆናል። ይሄ ሰው ህዝቡ አልጠቀም ብሎ ያስቸገረ ነው። ይሄ መርፌ ካልሰጠ ህዝቡ ማክስ ማድረግ ይጀምራል። ይሄ ይሄ ለቡዳ መድኃኒት አሪፍ ነው። ሽታው ራሱ ትንሽ አሪፍነት ያለው ይሄ አሁን መጨፋጨፍ ነው። ይሄ ፍራፍሬ ደግሞ ለብቻ ይቀመጣል። አቤት አቤት አቤት። okay okay። እንትና አይል ነው እንትን ለእንትን ያዘጋጅ ብሎኛል። ይሄ ልጄ ቡዳ በልቶታል ብሎ አዘጋጅ ብሎኛል። ለቡዳ ከየት ነው የምወስደው? የቡዳ መድኃኒት እስቲ ቅጠሉ ሲጨፋጨፍ ፍሬፍሬው ሲጨመር እኩል ይሆናል። ሲደመር ሲጨመር okay ለብዳ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ለብዳ <laughs> ይሆናል ለብዳ ይሆናል። አሁን እዚህ ሀረግ ሀረግ ውስጥ ትንሽ አንድ ፍሬ መጨመር ያለበት በቃ ይበቃል። እግዚአብሔር የሰጠኝ ዝም ብሎ በቅሎ ወጥቶ <laughs> ለብዙ ነገር እናዘጋጃለን። አቤት አቤት አቤት። እሺ አሁን አሁን ምን ይሆን? ተው በቃ እሱ እኔ ራሴ ቀምማለሁ። ወይኔ እሺ አሁን ያ ሁሉ ቅጠል ቆርጬ አምጥቻለሁ። እስኪ እግዚአብሔር ይረዳል። እስኪ አሁን ቅድም ያልኩት የእንትና ልጅ ቡዳ መድኃኒት ያዘጋጅ ብሏል። እስኪ ይሄ ይዘጋጅ ነገር ነው። አዎ ይሄም ዳት ያርጋል እንደምን ቀምንቀም እስኪ አሁን ፍሬ ከፍሬ ጋር አሁን ሲገናኝ ጉልበቱ ጅብ ለነከሰ ሰው ይሆናል። የሚስተካከል ነው። ከዚህ ደግሞ ከዚህ ከቃሪያውና ከሽንኩርቱ ይዘህ ጨምረን አቤት ይሄ ሙያ እየሰራን ሰው ምንም አይነት እንትን ሀሳብ ምናምን ይህቺ ዝበት ዘበራ አይነ ቡዳ ነው እብድ ነው ብላ ትሳደባለች። ቆይ ኧረ አለማግባባት ነው እንጂ የምትባል እኮ ነው። አፍ የለም አሁን ገና ነው ማታ ነበር እንደ እሷ ደግሞ እኔ አታውቅም ስንት ስንት ቡዳ እንደፈወስኩ ስንት እግሩ ሰፋፋ የሆነው እግር ጥብር ያለለው ጥብር ተክዬ ቼ ኧረ እኔ ቆይ እግዚአብሔር እሷ ገልብጥ እሷ አሁን እኔ እዚህ ሆኜ ጤሱ ለቃለሁ። እሷ ስትታመም ዳክሶ ዳክሶ እያለች የሆነ እያበዳች ትመጣለ እንደ እኔ እንደው እሷ ጉድ ካልሰራው እኔ ዳቅሳለሁ እና ስንት ስንት ስንት ሽባባ ውሻ ስንት እግር ያለለው እግር ያብቅል ስንት ስንት ስንት ነገር ያርግቼ እኔ መደገፍ አትችልም። ሰው ሰፈር ልጅ ስለሆነች ተነናቃች ቆይ መተዋወቅ መነናቅ መስሎ እኔ ባህላዊ መድኃኒት እኔ በምሰራ ቦታ እኔ እቺ ደግሞ ጓደኛ ደግሞ እንዴት ነው አፏ የምትከብተው? እንዴት ነው አፏ የምትከብተው? ቆይ ቆይ እሷ ሁለት ሁለቱ እንዲህ ጨርቅ ያድርገው እንዲዞሩ ነው የማደርገው። ፀጉሩ ላይ ሸርብ አስረው እንዲዞሩ ነው የማደርገው። አቤት አቤት፣ አካባቢ ነው። ቁጭ ያልኩት። አዎ እኮ ነው እንትን አላጸዳውም ከሁሉ ከእያንዳንዱ ስለምቀምም የምቀምማቸው ቆርጬ ቆርጬ ቁጭ ስለማድረግ እየረሳው እየረሳው ደረቁ እዚሁ ቀረብ እያደረገ ማለት ነው። እዚሁ ነው ቀረብ እያደረገ የነካው ይበቅላል። ግብክ ራሱ ለምለም ነው፣ ለምለም ነው ግብክ የለም ምሉ ለምለም አረንጓዴ ነው። አዎ እንትን እኮ ነው። አሁን እኛ መድኃኒቱ ስንቀመም መድኃኒቱ ስንጨመር ስንቀንስ ዝም ብለህ እጄ ዝም ብዬ ጣል ሳረግ ይበቅላል። አረንጓዴ ቅጠሉ ይበቅላል። ቅጠል ብቻ አይደለም፣ አረንጓዴ ብቻ አይደለም። ፈረንጅም ቅጠል ያለ፣ ነጭ ቅጠል ያለ፣ ባሽ ያለ፣ ባሽ ያለ፣ ነጭ ያለ ሁሉ ብዙ ሰው ነው የፈወሰ እሱ። ብዙ ብዙ ነው የፈወሰ። እኔ እኔ ደግሞ ያና እቺ ማስከር የምትባለው እንዴት ያባን ተከፈተች ነው ቆይ አንተ አቡ ከፍተች ይሶ እኔ ላይ አቡ እንዴት እንደከፈተች ያረከው አታውቅም። እንደሱ ቆይ ዝም ባለ እኔ አሁን እዚህ እኔ አሁን አሁን እያወራሁ ነበረ እዚህ አሁን ቁጭ ብዬ ማለት ነው እሷ እዚህ እዚህ እዚህ እዚህ ቀምሜ ጭሱ እዚያ ጭሼ ቀጥታ ሌላ ሰው ሳይነካ እሷ ብቻ ነክቶ እንትን የሚያደርገው ነገር ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ እሷ ፍዝዝ ብላ ቀጥታ እዚህ ትመጣለች። እሷ ብቻ ነው የሚያደርገው። ጉርበት እያደረግም እሱ ኧረ አይነካም። ለእሷ ብቻ መስከረም ብዬ ጽፌ ነው ብታው ለእሷ ብቻ ነው የሚቀምመው። ዶክሰው እኔ አሁን እኮ መሮ ነው አንተ ጋር የማጣሁት። እናንተ አፌን አልከብትም እንጂ አንተ ላይ ምሪር ብሏል። በጣም በእናትህ በጣም ብሶት ውስጥ እኔ ስኳሪ አልሰራም እኮ እኔ ስኳሪ አልሰራም። ስኳሪ እኮ አይደለም ዶክሰው እኔ የመረረው ነገር ልነግርህ ሀይጥ መድኃኒት ወስጃለሁ። ቀጥ ብዬ ተኛሁኝና ጠዋት ተነሳሁ። ሀይጥ መድኃኒት አልሞት ያለ አልሞት ያለ። እሺ ይሄን ተገናኝ ደግሞ ምን ይሄን በቀደም የሞከርከው ምንድን ነው? ይሄ ምን ነው? ትሆን መድኃኒት ትሆን መድኃኒት። እሺ እሱም ምንም ነፋፋ እንጂ ምንም አልገደልም። ነፋፋ እሱ ነፋፍቶ አልገደልም እሱ እሱም እሱንም ጠጣ። እሺ እንደገና ቁንጫ መድኃኒት ጠጣ። እሱም አልገደልም። እና ምንድን ነው የሚበላው ነገር ግራ ሲገባል። እንትን አህያ መድኃኒት ሁሉ ጆሮ ወስጃለሁ። ያልወስደ ነገር መድኃኒት ጆሮ ወስጃለሁ። አርባ እና መድኃኒቱ በጉሶ ጋር ይኖራል። እሱ ጋር አይጠፋም። እሱ ቅጠል ምናምን ስለምቀመም እሱ ጋር አይጠፋም ብዬ እኮ እኔ እሱ መክሬ ይዤ መጣሁ እኮ ታዲያ እኔ ምን አገባኝ? ታዲያ እኔ ምን አገባኝ? ዶክተር አይደለም ዶክተር ነኝ ብሎ ታማሚ አይደለም እና ታዲያ እኔ መርዝ ሰራለሁ እንዴ? እና እና እንትናን ድብን ያርጋለሁ ላልክም እንዴ? ማ መስከረም ማስከረም እኮ ተካትላ እንድትመጣ እንጂ እኮ ድብን ላደርጋለሁ። እሷ እኔ ጋር መታ እንድትባወስ እንጂ እንድትገል ያለው በእናትህ ስራ አይደለም እንደ ያዝከው ስራ አይደለም እንደ ስራው ምንድን የምትለው ብር እኮ ይሰጣል። ዝም ለምን እንትን ታይ ብር ለማጥፋት ሰው ለማጥፋት ነው ብር የምሰጠው እሱ መሞት ከፈለገስ መሞት ከፈለገስ እሱ መሞት ከፈለገ ታዲያ እኔ እኔ እንደምሰጠው የራሳቸው ይዘው አልሞት ያለ አልሞት ያልኩ ኮርጅደ ነው። እሺ መንጣቆላ አድርጌ አንገቴ ላይ ሀይጥ መንጣቆላ አድርጌ አድርግ አንገቴ ላይ እንደሱ ስመ ተግሶ እነ ልሙት እንጂ ከሞትኩ በኋላ ብር ይከፍላሉ። ችግር የለም። ከሞትኩ በኋላ ብር ይከፍላሉ። ኦኬ እኔ ስሞት እዛ በክብያ አንተ ልታስገባል አይደለ? እኔ ልሙትና እኔ መርዙ ሰጠኝ። እኔ ፍግም ካልኩ በኋላ ለዛ ሰዓት ብር ሰጠ። አጥብለ ሞተ አልቀ አልቀ ጠፍተ አንተ አዎ ካት እሺ እለም ሎግን ተግሶ አንተ ስራ ከጀመርክ ስንት ያመት ሆነ? ኧረ አይነ ያስራ ስንት ነው? አንድ ሁለት እቺ ክብታፈ ከአፏ ከፈተች እንጂ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ በቃ ሶስት ዓመት ነው። ሶስት ዓመት ያው ዶክተር ነው ማለት ነው። ሶስት ዓመት ያው ዶክተር ነው። እኔ እንትን ነው ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው ተማርኩ። ወርቅ አልሰጡም። ማን ነው ኦሪጂናል መሆንክ ወረቀት ያልሰጡን እንድለን ልነገር አይደል እሺ ነው። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩ። ልጆች ሲተማር ሲማሩ እኔ በር ላይ ዘበኛ ነበርኩ። አንተ መውጡትን ልጆች ስትመታ ሀሳባቸው ትሰርቃለህ። ሀሳብ ሰርቃለሁ እና እውቀት የለም እውቀት የለም። እውቀት ባነር ነው ወረቀት ቀንጥሼ ማነው እንትኑ ከዚህ ዛፍ ላይ ቀንጥሼ ለአንተ መድኃኒት ስራ ብላ አንተ ብትመታው መቼ ሰጠክለኛው እና እውቀት የለ ትላለህ እንደ ካውት ሂድ አድርገህ ትዘጋና እንደዚህ ታደርጋለህ። ዝም ብለህ መወቸሉ ብለህ ትተኛለህ አንተ። ከዛ በኋላ አርባ ምንጭ ከሰል ታመጣለህ። መጀመሪያ አርባ ምንጭ ከሰል ታመጣና አርባ ምንጩ ከሰል ላይ ጣል አድርገህ ጭስ ብቻ አድርጋ በቃ አንተም አፍኖ ይዳል። አዎ ያኔ አፍኖ ድፍን ነው። እኔ እሱ ሰራለሁ። እሺ እሱ አርባ ምንጭ ከሰል ሰራለሁ እኔ። በእናትህ እሱ እኮ ጉንፋን ሊያዝን ለምንድን ነው ጭሱ ምን ያደርጋል? ጭስ ይመታል አላለም እንዴ? ቅጣት ነው እንዴ? ሞት አለ አላለም። እኔ ግን የምፈልገው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ከዛ ውስጥ ያለው ብር ማንም እንዳይነካ እሱ ራሱ ትሳፋልኛል ቡሪ ውስጡ እንዳለ። ለምን መሰለህ? እቁብ ብር ወስጄ ላለመመለስ ነው መሞት የምፈልገው። እቁብ ብር ወስደህ? አልመልስም። በቃ በዛው ነው እዛው መኖር ነው የምፈልገው። እውነት? ፍግም ብዬሽ አሁን እኮ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራ እኮ መስራት ጀምሬያለሁ። እንዴት? አንተ እያዩ እንዳያዩ አድርግቼ መስራት ጀምሬያለሁ። በቃ ተኩስ ወስድ ነው የምፈልገው። እኔም ነው ጥያቄ ላይ ነኝ። አንተ መሞት እየፈለግከው እቁብብርን በልተህ ለመሞት ፈልገን በቃ እኔ አልፈልግም። አሁን እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ምን እቁብ ለኮ እኔ ያልነው ወይኔ ዶግሶ እሱንም ድፈው በቃ እንደ እቁብ ሰፈሩ እቁብ ነው። እኔም እኮ አለው እንደ ለምን ነው የለም አይጠፋም፣ ምንም የለም አይጠፋም። የሁለታችሁ ወይ መልሳለሁ ወይ ሶስታችን ድፍን እና ብሩ በልቶ ሊሞት እኮ ነው። ብሩ በልቶ እኮ ሊሞት ነው። ሳይናገር በፊት ምን እንደምታደርግ ታውቃለህ? እሱ እኩል እኩል እንካፈልና ከዛ በኋላ እሱ ይሞታል። ተው በእናትህ ብሬ አጣኝ። ቢሮን አንተን ቀልድ የለቅም። ለካ የሚሞተው በዚህ ምክንያት ነው። ይኸው አያተ ዶክሶ አበሻ የሚቀና ነው። እሺ የኔ መሞት እኮ አሁን እሱ አልፈለገም። አያ እኔ በቃ እሺ፣ እኔ ምን አልፈልግም። የቁብ ብር መልስልኝ። እኔ አልስ የቁብ ያልገባም አንተ ጋር እኔ ጋር ቢሮ ዘለመውት ነው እንዴ አንተ ያላመጣ እንዴ እኔ የቁብ ብር ይስጥ። እኔ ለብለ የመሞት የሚፈልገው በሌላ ነገር ነው። አሁን ጨርሻለሁ። መድኃኒት ትሰጣለህ አትሰጥም? መድኃኒት ነገር አልሰጥም። ለእኔ አትሰጥም? አዎ ዶክሶ አትሰጥም? አዎ እኔ ብር ያምጣ፣ እኔ ብር ያምጣ፣ የቁቤ ብር ያምጡ። በቃ እኔ እኔ ቁብ ብር ያምጣ። እኔ እኮ አላውቅም፣ ለዚህ እንደሚሞት ያላውቅም። ቁብ ብር ነው የፈለግከው? አዎ ቁብ ብር ይበላ። አንተ በቃ ቁቡ ይዘህ ልትሞት ልትሞት እሱ ቁቡ ብር ይዞ ልሞት። ብሩ ፈልጋለሁ። እሱ እኮ ምርጥ እኮ ነው፣ ምርጥ ነው ያደረገው። አሁን እሱ ጥሩ ሀሳብ ነው። አሁን እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ? ኪስ ውስጥ ብሩ አድርገው ነው የምታይ ነው አረ ኪስ ውስጥ ብሩ አድርገው ነው እንቅልፉ ይዞ መሄዱ። አይተሃል አይደለ? ምንም በኪሱ ስሞት ምንም በኪሱ ይዞ እንደማየት ነው እየነገረ ያለ ሀሳብ አይታላል። አሁን እሱ የአንተ ብር ሊወስደር ነው። አንተ ብልጥ ብትሆን እሱ ሲሞት ከእሱ አጠገብ ሆነ እሱ ልክ ሲሞት ሱሪ ቀድር ትወስድ ነበር።